A partir de demà, els veïns i veïnes d'aquesta ciutat eh, disposaran d'una eina pionera no només a l'Estat, sinó de tota Europa, que permet eh, eh, denunciar les irregularitats, eh, les corrupteles, eh, les males pràctiques que es cometin a, l'Ajuntament de Barcelona i altres administracions per una via segura que garanteix eh, eh, l'anonimat amb, amb comunicacions encriptades i que mm, ens permet eh, enviar un missatge contundent eh, als potencials eh, corruptes que amb aquesta eina doncs, no, no tindran descans i que tenim les, els instruments a nostra disposició per poder-los perseguir.